谁笑我？大傻逼！ gitu oke okay. Gatot kaca BBM beli bisa mabur apa lagi Hah? Demen Melayu-Melayu